Подождите, а вы знаете, как переводится слово «келлинге сейчас ксенджаляп»? А, нет, не знаю. Не знаете? Не знаете, как переводится «келлинге сейчас ксенджаляп»? Нет, это на азербайджанском. Нет, на узбекском. Проиграл. Давай.